Zo, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag eh, naar Blijswijk. We gaan lekker pen vissen. We hebben duivenvoer gekookt, dus we gaan even een stuk of zeven voerplekjes aanmaken. En dan elk voerplekje even een half uur de tijd geven. Nou, na een half uur niks, gaan we verder naar de volgende stek. En zo hopen we tot nog een paar karpertjes eh, op het matje te krijgen vandaag. en André van Duinbekkie. <laughs> lekker toch nog een mooi karpertje weten te vangen. Ja, het hoeft niet altijd goud te zijn om er blij mee te zijn. Toch de dag wel weer goed gemaakt. Lekker. Lekker. A few minutes later. zaten net op een mooie plek. Hadden we twee karpertjes in vijf minuten. Dus we gaan nou weer even naar een nieuwe stek. We gaan eerst even eten halen. We hebben honger. Van dat harken. die heb ook zijn eerste vis. Wat heb je eraan hangen? Brazen. En brazen. Ja, dat doen we er ook bij bij het vissen. Karpen. Ja, laten we eens remmen. Of zinken. Kan ook. Top. Heel klein bochtje. Ik heb de Ja, ik van de nul. Ja, vis is vis. Vis is vis. vis is vis. Dat op die wat anders. Ja, ja. Ja, soms heb je van die dagen. Nou, prachtige omgeving. Ja, ja. Nou, de visdag zit erop. We zijn vandaag in Blijswijk geweest. Eh, meerdere voerplekken gemaakt tussen de kassen. We zijn nog de woonwijk in geweest. Eh, uiteindelijk nog eh, twee karpers eh, weten te vangen en een brazen. Dus ja, drie vissen op een hele taaie dag. Dat is toch lekker. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even in de reactie weten wat je ervan vond. Druk even een blauwe duimpje in en abonneer je op ons kanaal. En tot de volgende keer. Dag Tim. Later! <laughs> god, wat... Uh, eh, hier!